れてなここに落ちてるよナイス次、はい、まだあるよはいかけないって言ったの引っ掛けた大丈夫テイクバックまでよかったからうち急いだ 戻ってもう合わせたいいいよあるでしょナイスこれ完璧だよ純ちゃんカモメカモメどころかコースなりナイスナイスリカバー 完璧ああドライバーミスしたからねきたおおじゃないじゃん全然いやでも超える超えて落ちてなんか落ちてくるまあ 純ちゃんうまいよそうちょっと大きいけどピン狙えてたちょっと大きいねはいヘッドアップ気をつけてねはい上に上がってるから戻って距離はそんないかないはずうんうんうんまあまあまあまあ まっすぐだまっすぐだねうんあ、取れました。全然桜の葉じゃなかったまっすぐね。うん。あ、消えた。消えた消えた消えた消えた。 ますナイスパいや私ねもしかしたら切れちゃうかなってちょっと思ってたのあれうんじゃあやっぱ切れた切れてほしかったそうごめんねまあここしのいでよよく、パーでね、うん、ここはもうほんと難しかった確かにところも難しかったし、うん、ちょっと打ちづらかったね全部 OB 純ちゃんティーショットここから選ばないで選んでいくから ラリン半端ないから。でも私のやつ選ばなきゃいけないからね。うん。大丈夫出る出る出る出ろ入った入った 完璧完璧近いねちょっとやばくない今日アイアン私さでもドライバーアイアンドライバーアイアンだったらねいいねやばいねやっぱさ得意な車が違うから組んでよかったねそうだね これもいいんだろあ嘘嘘今すごいいい感じちゅうちゃんこれ入れるよちょっと中だるみしてきてるからはいすいませんバーディー取るよ下の触るだけあ切れたあすごい切れたでもいいよナイスナイスナイスすごい触るだけでだから私もっと見るね見た見た本当触って 一玉とんねリポットに触っていけばいや、うん、リポットにトン、うん消えたあー <laughs> 強かったんじゃないのいややっぱ手前からだねわかります すごいラインだったなそうだねちょっと見た目よりうんちゃんと見ててよまっすぐほんとまっ ナイスショー今リズム完璧出ました採用しますありがとうございますナイスショットですナイスショットだね、うん、超いいとこあの子出ないわ振るよ振るよほら、触れた。 もちょっとあのコースミスですバンカーまで行っちゃうからコースミスですバンカー行っちゃう大丈夫大丈夫乗れ乗れ乗れ やったあ嘘左行っちゃったそうなんだよバカバカバカバカバカもっと行ってもっと行ってオッケーオッケー乗った右取れたよかったねえまあ左行っちゃうでしょなんで今ちょだからライがさこうだから分かった分かったびっくりしただから気をつけてて私が行くびっくりしたよかった乗ったあすごいねこれ ってた気がするけどすごい登ってる思ったよりもう歩くね全然ダメじゃんねあ全然弱いいやでも弱いやだ一緒やばい一緒だ ねあちょうだい、うん、大丈夫よよしサンキューあるよそうだねまあでも今のはグリーンのせいじゃないよね、うん、ちょっとセカンドが悪かったセカンドがねうんうん次はいまだあるよはい